it's the word, you know, it doesn't mean anything. We all have to, everybody has to integrate uh, after all. But like the way of saying it, it's it, like it's the, it makes the problem actually. There shouldn't be a word existing for it because it should be so normal. I don't know. I think for me it's something really hard because society is not ready for this. I mean, in Ist dann Integration, dass man kein Kopftuch trägt und Deutsch spricht? Ist das, ist es so einfach? Ist das Integration oder äh, ist es Integration, dass man sich keine Glatze rasiert und, und, und Nazi-Parolen skandiert? Also wenn ich das Wort Integration höre, dann denke ich erstmal an verfehlte Integrationspolitik. Mhm. Und ähm, also dahingehend, dass man es nicht geschafft hat, jetzt nach einigen Jahrzehnten bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen gesellschaftlich äh, einzugliedern. I think it is um, their task to um, find a space for them to mix up. Germans are pretty busy doing their own stuff. Wenn jemand hierher kommt zu uns, muss er sich an uns richten ne? und nicht wir nach deren äh, Gebräuche und Sitten in erster Linie müssen sie mal Deutsch lernen, würde ich ja mal sagen. <laughs> Das wäre das Erste. Und man müsste ihnen auch Plätze anbieten auf legalen Weise, dass sie was lernen können und einen Beruf haben können und darf sie eben nicht äh, auf der Straße hier verhauen oder so. Also in der Gegend, ja, also ich kann da ja nicht groß sagen, weil ich nämlich hier ruhig wohne. Hier ist nichts weiter. Wenn ich mir natürlich vorstelle, ich würde in Kreuzberg wohnen oder wie es ich, wo die mit ihrer Haume rumrennen, also das wäre ja vielleicht doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. I just think it's something about respect, love and uh, try to know more about people, not just um judge people because uh, what you see or something like this. To me, it means uh, that even though you're from a different country, different culture, or any other place, that you, even though you have a different background, you're still, no matter what, you're accepted for who you are, and uh, it doesn't matter uh, if you have a different religion or anything. It's just everyone is the same. Pakistan is under Zurian is under Palestina is under jeder hat andere Des questions compliquées de la religion, c'est pas évident de répondre. Tout ce qui est extérieur, il doit s'adapter. C'est-à-dire si les filles, tous, elles portent des jupes et tout ça, pourquoi sa, petite fille ne porte pas de jupe Pour qu'elle soit intégrée dans le, monde. Mais la croyance, il va rester ce qu'elle est. Parce que c'est quelque chose entre l'humain et son Dieu. first respect the, the religion of the, the country not okay i need to choose my hat my my hat religious wherever i go no if the if the law here in Germany says, okay, you are not allowed to use this in public in public space, only your private space, in your church, please respect respect this. Und wenn ich in der Straßenbahn stehe und äh, die sprechen offenbar Türkisch und gucken immer zu mir rüber, dann weiß ich nicht, ob die sich über mich unterhalten. Und das finde ich nicht gut. Wenn sie hier in deutschen Straßenbahnen und Bussen fahren, möchte ich, dass sie Deutsch sprechen, dass ich auch weiß, was sie sprechen. Everyone should accept like a, a bit, like everyone should bend a bit and to the other like you don't have to both sides have to change a bit. Like it's you have to adapt. It's it's the way it is. In erster Linie sollte man Integration wirklich wenn ich das Wort jetzt hasse, irgendwie zweigleisig betrachten. Es heißt ja immer, Ausländer wären nicht gut integriert. Aber ich höre nie, Ausländer wurden nicht gut integriert. When I came here, I started to integrate. Like I start to hear them say, like you have to integrate, but I already integrate. You know, just put me in the street and I, I integrate with anybody. For me, integration means mixing culture. Respect. Integration bedeutet für mich Erfolg. Integration für mich ist adaptation. Für mich ist Akzeptieren l'autre. Ich halte also die Integration für eine Anpassung an das Land, in dem man integriert ist. Gegenseitige Achtung und Kooperation. Integration means to me coming together. Integration means respect.